Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sipa, kelas 6 dari Grade 9 Kuningan ingin membacakan Quran surat al invitar A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal qawakibu tasarat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لهافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم أنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم